the best day of ta vie. Abiba Choco. on de Detroit. Mister Guillermo. Abiba, eh. vivre, Vivina vivre, Eh. Abiba, eh. Joyeux anniversaire. Abiba. Abiba, eh. vivre, Vivina vivre, Eh. Abiba, eh. Happy birthday to you. Abiba. Abiba, eh. Abiba eh, Tigweza Vivi, oh Abiba eh, Abiba eh, Joyeux anniversaire Abiba eh, Abiba eh, en vivre. no Abiba eh, Abiba eh, Happy birthday to, to you epere kaga jepedi na o midibe na miado Et na o ntigi ya Le dira les blancs bena na Famille famiya bena happy birthday Oh, joyeux anniversaire Abibare, Didier Zangwe, le chante. Vanadoué Choco Choco et Nolanyo Tabé Gameni Gamenyo Toi Datinupo, Vamia Tiko, Vamia Droué, Nemia Roué Abibae, eh, eh. Abibae, Abiba Johnny, Dite, Roué, Tiko Zon kere kere kere Abibae, Digbezan vivre. Habiba, eh. Happy birthday to, to you, Habiba, eh. Habiba, eh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Habiba, Habiba, eh. Bass on the track. You don't even say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Habiba. Take it, take it, take it, take it, take it, take it. get it, get it, get it, À l'occasion de ton anniversaire, reçois cette belle mélodie comme le plus beau cadeau du monde. Très très jolie tata Abiba Let's go. Abiba hey. Eh. J'ai besoin vivre oh, eh. Abiba hey. Eh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.